an bɛna don an ka bi sigi kɔnɔna na an b'a ɲini fɛ aw ka partager kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ aw ka commentaires kɛ aw ka liker kosɛbɛ ka sabu kɛ an bɛna kuma fɛn min kan bi c'est très très très important fɛn nafamaba don o la sa ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min b'an bolo o de ye an ka jamana partis politiques a cayara kosɛbɛ i n'a fɔ i b'a kalama bon an yɛrɛ ka faamu na partis politiques u bɛ baara de kɛ jamana jɔ sira kan yaasa gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ka se ka dɛmɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ bila gouvernement dɔrɔn ma donc u ka wulikajɔ fanga bɛ bonya Yasa ni gouvernement bɛ fili minnu kɛ ka se ka gouvernement bilasira o kɔsɔn an b'a mɛn k'a fɔ gouvernement kɛlen bɛ ka budget dɔ jɔ partis politiques ye minnu b'u dɛmɛ u ka o baara hukumu kɔnɔna na mais an ɲɛ b'a la fanga furancɛ fanga in kɔnɔna na partis politiques yan'an k'a fɔ u bɛ k'u ka baara kɛ walima u tɛ k'u ka baara kɛ u ka jɔda ka kan ka kɛ jumɛn ye u jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ jumɛn ye ni fanga furancɛ fanga in waati kɔnɔna na yan'an k'a dɔn n'a sɔrɔ u bɛ k'a kɛ walima n'u tɛ k'a kɛ u jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ jumɛn ye Ɛɛ Dramé i ka nin ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ, unhun, ɛɛ parti politique kɔrɔ ye k'a fɔ fɛɛrɛjɛkulu, unhun, fɛɛrɛjɛkulu bamanankan na an k'a fɔ mɔgɔw k'a faamu, unhun, tuma dɔw la kumaw fɔcogo ani kumaw kɛcogo tɛ kɛ kelen ye, unhun, mais i bɛ taa sɔrɔ tuma caman laɲiniw kan ka kɛ kelen ye, unhun, i n'a fɔ na ne ko k'an ka bɔ yan sisan an ka taa suguba la, unhun, dɔ b'a fɔ an ka taa an sen na, unhun o de ka nɔgɔ an tagatɔ an bɛ se k anan jɔyɔrɔ caman ani mɔgɔ caman bɛ se ka ɲɔgɔn ye ani mɔgɔ caman bɛ kuma an bɛ faamuyayali caman sɔrɔ dɔ b'a fɔ un an bɛ waati min na sisan an tɛ o kuma la an ka taa moto la n'an taara moto la an bɛ teliya an bɛ taa ka segin joona ci min b'an kɔ an bɛ se kɛ dɔ b'a fɔ ayi n'an taara moto la an filɛ waati min na komi sisan o fana bi tan an ka taa mobili la paseke n'i taara moto la segite to la an ye mɔgɔ min an bɛ tan sisan an ka don mobili kɔnɔ walasa an ka segrie an ka taa an ka segin hɛrɛ la bɔn mɛ laɲini ye jumɛn ye an ka taa suguba la u bɛ dɔ b'a fɔ an ka bɔ ni jelibugu sira ye dɔ b'a fɔ n' an ka taa yan sira fɛ dɔ b'a fɔ an ka taa munumunu yan bɛɛ b'a fɔ ka tila k'i ka nafa fɔ ka fara kan bɔn mɔgɔ minnu bɛ mara waati min na olu de fana bɛ o lamɛn k'o faamu k'u bɛɛ lajɛlen t'a la sisan mun kan ka bɛn ni ko ye parce que n'u y'a fɔ u b'a kun fɔ a bɛ fɔ min ma ko proposition ka bɛn ni a kun ye ka bɛn n'a cogoya ye ka sɔrɔ ka baara kɛ ni o ye normalement parti politique kan ka kɛ ten de o de y'a to ni parti politique ni campagne waati sera a bɛ fɔ k'i ka programme de société c'est à dire e bɛ fɛ ka na jamana jɔ jɔsira jumɛn kan i ka priorités ye jumɛn ye. yala ne nana e bɛ nin base kɛnɛya sira de kan wa sirako de ka gɛlɛya e ma wa walima dun ka fa de ka gɛlɛya e ma wa walima gna ɲɔgɔnnaw caman su tɛ de ka gɛlɛya e ma wa parce que bɛɛ n'i ka faamuyaya de la dɔn e b'o o de jira jamanadenw na i tɛ da o dɔ ma i bɛ tila k'a jira jamanadenw fana na ka fɔ est-ce que ne ne bolo justice nin de ka gɛlɛn ne ma mais mun na nin de don nin de don nin de don wa ni ne nana ne bɛ fɛ ka nin de kɛ ka nin kɛ ka nin kɛ ka se k'a ɲɛnabɔ. donc i bɛ kuma i bɛ tila ka argument di. i b'a fɔ nin de ye problème ye mhm. wa fana problème solution anw bolo nin don mhm. wa fana a tɛ ɲɛ ni musaka min tɛ fana o sɔrɔ cogo bɛ n bolo. Mhm. bɔn ala y'a sɔrɔ cogo yɛrɛ yɛrɛ n'i ma se k'o bɛɛ fɔ mɛ i bɛ ka jira kɔni ka jamanadenw na kɔfɛn ka fɔ cɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne nana e bɛ se k'o sɔrɔ wa a bɛ se ka kɛ o tuma jamanadenw de b'a lajɛ e o fɛn in ye anw ka porobi a ko ko a bɛ se ka mun kɛ e anw b'an yɛrɛ y'o kɔnɔ wa fɛɛrɛjɛkulu bɛ sigi tan de a bɛ fɔ ma pati politigi n'i ka kuma faamu u bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye jamanajɔ de ye, jamanajɔ ye, nka u ka jamanajɔ ayi an ka segin a kan u bɛɛ lajɛlen ka laɲini ka kan ka kɛ jamanajɔ de ye, ayiwa a ka kan ka k'o de ye, a ka kan ka k'o de ye, ok mais est ce que an ta ninnu y'o ye, ayiwa an bɛna tila ka se o ma ɲɛfɛ, kuma y'o de ye, donc bon normalement partis politiques bɛɛ lajɛlen ka laɲini ka kan ka kɛ kelen ye, unhun, o ye jamana bɛ se ka jɔ cogo di. fɛɛrɛ tɔn de don fɛɛrɛ tɔn minnu bɛ na ni jamana jɔli fɛɛrɛw ye kɛ miiri ni hakilinaw ye ni taabolow ye ni sigikafɔw ye ni ɲɔgɔn namɛnw ye ka sɔrɔ ka plan dɔ dilan ka fɛn dɔ labɛn ka na n'a ye anw bɛ se ka jamana jɔ tan o de la a bɛ fɔ ko fɛɛrɛ tɔn a bɛ se ka kɛ o fɛɛrɛ in de kɛcogo kɛcogo olu de tɛ kelen ye mɛ i tɛ mɔgɔ si ye ko b'a fɔ ko n bɛ jamana jɔ ko mɛ si tɛ tɛ n ka porobilɛmu ye mɛ dɔ bɛ se k'a ka ka pereur tɛ i tɛ mɔgɔ si ye min b'a ko jamana jɔ ko sira dila tɛ n ka porobilɛmu ye pa que a bɛ n'a nafa de se ka to a bɛ n'a fɔ di ko diɲɛ fiɲɛ tasuma fɛ dugukolo bɛɛ ni bɛɛ ni a plasi de don si tɛ se ka si plasi ta nka dɔw ka priorité ni o fɛn bɛ yen waati mun na ni o de ye jamanadenw ka problème ye e b'o de yira jamanadenw na bon transition euh, euh, parti politigiw jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye transition in kɔnɔna na d'abord n'i ye fiɲɛ ye kɔlɔnda la kana ɲininkali kɛ minɛn tɔ tɛ so mm. sinon ni minɛn bɛ so ji bɛ taa ta kɔlɔnda de la minɛn na ka na kɛ ɛɛ fiɲɛ kɔnɔna na so Siga- tiɲɛ tɛ siga wa t'o mais la. ni fiɲɛ yɛrɛ ye kɔlɔnda la dun c'est sûr que minɛn tɔ tɛ Minɛn de so tɛ yen nɔ, ɔhɔn. donc maintenant n'i y'a ye sɔrɔdasiw nana fanga la Unhun. parce que parti politiques de dɛsɛra siga t'o la ko dɔ de tiɲɛn'u bolo u dɛsɛra ka ko dɔ de kɛ u dɛsɛra pepepewu u yɛrɛ dɛsɛra de o Donc, de nana ni e e ka faamu na sa u nakun ma kɛ jamanajɔn in de ye wa mɛ nin ye o ayiwa bisimila e ko e ko ko u dɛsɛsara o de y'a to n k'i ma kuma kɔnɔna na ko ese n k'i ma ko nɔrɔmalima pate politigiw bɛɛ ka laɲini ka ka kɛ jamanajɔ de ye mɛ es mali bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka n'i y'u dɛsɛsara es ka laɲini kɛra u ye'u ka laɲini kɛra u ye e que suko tɛ pati politigiw an y'a ta mɔgɔ dɔw de la o démocratie nalen de waati don san bi saba o y'a sɔrɔ mali bɛ a ka ca san ba kelen o mali ka kɔrɔ san ba kelen o depuis wagadu empire de wagadu mali de ye empire baw kɛ tiɲɛ tɛ a mhm. olu sigira cogo mun na an b'olu dɔn u ye mara kɛ cogo mun na an b'olu dɔn a sɛbɛnlen de don an yɛrɛ ka sariyaw tun b'an bolo an ka sariyaw tun b'an bolo fo ka sariyaw ye mais ninnu nana waati jumɛn a san bi saba jate de don ɔ mɛ ko kɔrɔ y'a ye tali kɛ dɔw ka fɛn de la n'o ye layisi tɛ ni denmusosi ye a y'a ye dɔw de la a y'a ta olu de la tiɲɛ tɛ wa ɔ b'a kɛ cogo min n y'o de fɔ mɛ ese n'i y'a ye olu ta sera ka ɲɛ bolo aw taama ma se ka ɲɛ e aw ka baara aw y'a kɛ ni olu ka taabolo ye a ye olu ka fɛn de tɔgɔ de ta ko cogoya de ta mɛ an ma kɛ n'u ka taabolo ye mɛ mun de nana ye dɔrɔn mɛ ba pati politi nɔrɔma nansara jamana na n'i y'a mɛn pati sigicogo dɔ de b'a la sow de bɛ dilan a bɛ fɔ min ma ko mite su sacyw bɛ bɔo kɔnɔ sɛcɔn bɛ n'a la ka taa bi na sɔnna la o tɛ kariw de bɛ taa i bɛ taa sɔrɔ e' z yɛrɛ ga teririw bɛ yen denkarasiw cogo tɛ kelen an y'a ta minnu ka kopiye ko la n'o ye faran ye faransi ka fmaba in an ye mun ta ka an fɛ o de koo de ɲɛ f'i ye tan patuw bɛ dila dɔnku denkaratiw ni sosiyali su tari gosisi nin dti o tɛ olu ka taa la u bɛ ni minnu bɛ santiriri la santiriri su olu ta fila si la olu fana bɛ yen dɔw o tuma pati ninnu wari dɔ de bɛ komte ani fɛnw mamuru olu de bɛ fɛn ta olu de bɛ kari mamuru ta politigi ni kap in bɛna na se kap in bidijɛ n'a y'a sɔrɔ e ko sisan de ko e nana i bɛ fɛ ka ba de don sɛnɛ la ka sɛnɛ yakubaya sɛnɛkɛlaw ka porobilɛ min ye mun ye k'u ban pewu walasa dun ka fa ka sabati sɛnɛkɛlaw o nafolotigiw hmm. olu de b'i ka kanpɲi fse donc de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn olu de bɛ baara kɛ olu de bɛ na wari ta k'a d'i ma b'a hmm. sɔrɔ o de la kanda bɛ se ka n'a ye dɔrɔnɔrɔmɛ kelen tɛ kun don i i b'i ka kanpɲɛ ni mɔgɔ ka fɔ n'u ye fantanw mhm. e nakun don e ko ko wa kɛ ne nana k'e bɛna na n di su n'o ye zi ko ye mhm. e bɛ na o de dilanbara o tuma minnu bɛ baara kɛ o domaine kɔnɔ ani o ye maa minnu ka hakilina ye mhm. ni olu ye nafolotigiw ye jamana kɔnɔ kɛ yɛrɛ ye la ba ɲuman kɛ olu de bɛ nafolo ta ka don e la sa n'i nana fana e ka marché di olu ma dɛ ah. olu b'a dɔn ni e nana olu ka baara olu ka gɛlɛya min b'olu ka baara kɔnɔ nɔgɔya de bɛ na kɛ o la a kɛ kun tɛ marché ko ye ayi e fɛ yen marché ko tɛ A olu fɛ yen nɔ n ka mulu de ma olu Ayiwa. fɛ yen marché ko tɛ n bɛ ka Baasi mɔgɔ tɛ. mun ta f'i ye Anhan. mais yan ta ko tɛ dɛ Unhun. a wolowala an ka taa olu de bɛ e financer Unhun. mais anw fɛ yan parti politique u la Unhun. ɛ campagne ye yenkaw fɛ yen nɔ parti ni candidat n'i y'i présenter ni nafolo min kan ka sara e ka kanpɲ ni ka fɛn na ni yuruguuruugu wari dɔrɔnɔrɔmɛ kelen yɛrɛ la ni kɛra perez ye ni bɔra u bɛ wele k'i da la ɲininka an y'a ɲɔgɔn n'a ye sariku sa ko parce que ko karifin ko kuma bɔra n'a ye ko karafinya ka kanpɲ sen o ma kɛ wa dɔw tɛ bɛ anw ka pati politigiw ne bɛ ɲininka e tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u bɛ karitiden mamuru minnu bɛ ta mhm. ani fɛn minnu bɛ ta ni bayar minnu b'u ka fɛn ninnu kɔnɔna na sɔrɔ olu bɛ se k'u ka pati ninnu finanse mm. ɲininkali tun bɛ yen mali pati politiki jumɛn bɛ yen k'a ka karitiden mamuru mhm. ko jamanadenw fasodenw bɛ karitiden mamuru minnu ta k'a bɛ se k'u ka partiw la fɔnkisɔnnen karidimuru yɛrɛ calen ba sigi a bɛ tɛmɛ waa kelen waa ninnu kan bɛɛ bɛ taa se waa fila yɛrɛ maa yɔrɔ min o b'a sɔrɔ i bɛ bi na la e bi ko ko bɛɛ yɛrɛ ka wari faralen ɲɔgɔn kan bɛ fana bɛsona ni fɛn ninnu na ɛɛ fɛn dɔ de ko tizcɔn dɔ de bɛ ke yen olu ta tɛ kɛ kariden mamuru dama ye ko tizcɔn dɔ de bɛ ke yen bɛɛ bɛ mun di dɔw ta ye san ye dɔw ta ye kalo ye dɔw ta ye kalo saba kalo saba bɛɛ bɛ mun di mɛ anw fɛ yan dun N'i y'i ka pati sigi an ka kotizcyɔn k'a la fɛn ye pati sigi bɛɛ bɛ fɛ ka na dɔ minɛ ka dun de ne ko ko pati dɔrɔn a ko wari dun mɛ ala kɛ olu fɛ yen n'i ko pati o ye wari de ye